заттар эмнеден турат колбага суу куюп аны тыгын менен жаап анын ичине айнек түтүк салынган анан колбадагы сууну ысытса түтүктөгү суунун деңгээлинин жогорулаганын байкайсыз ошентип биз баардык заттар бөлүкчөлөрдөн турат алардын ортосунда боштук бар деген гипотезаны ырастадык